Maligayang pagbabalik sa channel ko! At ngayon mag maglalaro tayo ng Arsenal which is ang Pinay game kasi sa description. At gagawin na rin natin ang Tagalog challenge while in the game. Let's go! Tignan natin kung maapoto ng 30 minutes. Let's go! Tagalog challenge in 3, 2, 1... Wow! Mag-deploy ang ating pipindutin. Doon tayo sa blue team para maganda. Two! Blue team po ako, guys. Mga hindi nakakala. Ano ako? Pinoy. Totoong Pinoy. At sikat ng Pilipinas. Kala nyo ha, pinabita kayo ha. Pinabita kayo ha. Pinabita kayo. Pinabita kayo. Napatay tayo! Sorry kung i-Englishin ko to, pero... Hey! What the fuck? Hot! Retso, retso, retso, retso, retso, retso! Nam ah, namamatay tayo! Namamatay! Namamatay! Energetic! Galaw-galaw! Bide-bide lang yan! Patay! pinatay ako! ikaw kaya patayin puta. Patay ka! Puisit ka! Papatayin kita! Sana mapunta ka sa impyerno! Puisit ka! Hayop ka! Galaw-galaw! Puisit ka! Parang MN lang to guys. Sa ano, sa yun. Backup energy! Backup! Backup! Backup! Yan! You got him. Magkolekta tayo ng energy dito. Wisit! Naglaan ako ng energy. 4 kills na ako. Sila 15. Ano kaya? Sana maging... Pero okay na kung tigre yung magmamana ng kayanan. Wisit! Papatulpo ko kayo. Visit! Visit! Gastog kayo, mga punyeta! Oh, patay! Hayop kayo, ah! Boom! Patay rin. Parang gusto ko nalang patayin sila kaysa patay Parang magmamami ng ano, eh, pero pinatay na naman ako. Ano lang, yung isa, papatay, mamamatay ka rin naman, diba? Sorry kung, ano, nagkakalita ako. puta ka, papapukas. Di kayat ng nanay mo, kaya ganyan ka. Very good shooting. Hotel natin. Boom, patay! akala nyo ah. Ito, school. Tapos, Money Business, 4 team. Two teams. Balik na eh, LFC. Boom! Patay, patay, patay! Isa pa, isa pa, patay na rin. Kuko! Kuko! Kuko! Blue team tayo ulit! Blue team! Ang bagal. Kill them and ensure victory. Very good shooting. Nasaan pa? Nasaan pa yung ano? Wala pa akong kills! Wala pa akong kills, crazy! Pato ka naman si! Ubuti na Ah! Papatayin kita, sige ka! Gago ka, ah. visit ka. Gusto kitang patayin, pero bawal! Bawal! Pota ka, shoot pa ka, visit ka, papatulpo kita. Gago ka, ah. visit ka. Ah. Parang gusto ko na lang mag-cut, ka. Visit ka, namamatay ako, gago, visit Sorry kung nagmumura ako. Nagmumura ako. Gago. Number one yung red. Puta, shoota. Wala kayong mga jowa. Kaya ganyan kayo, Breezet. Papatayin kita. Woo! Patayan na lang tayo, te. Woo! Patayan na lang. Kasi ayaw nyo eh. Sige, galaw-galaw! Ano kayo, mga tanga? Iniwan lang kayo ng jowa nyo. O, diba, sabi nga nila, may mahal na siyang iba, wag kang tanga na, umasa. So, balik sa raro! 11-11 na ako! Blue! Alright, the time's come. Don't let me down. Gusto ka. Pula, pula, pula, pula, pula! Mm. nam tính 妈妈，我。 happen again. o Gago out. Come, totally die. Wow, gold medal na ako. Charot. Pag may red, ibig sabihin nun is a sign na pinatay ka. Pag nag so, parang sa game lang, tapos 25 na yung nararo mo. Ay, potek yan. Yun na lang ang paglalaro natin at magkita-kita tayo sa susunod na wag nyo lang idamay ang lesson learned nyo sa pagmumura ko. Charot. Wag, wag talaga, wag talaga. At yun lang, mag-subscribe, like, and share, at mag-subscribe na lang kayo sa channel ko. If, if may gusto kayong iano ko sa inyo, if may comment section, mag-chat, mag-comment kayo doon. Or, pag wala, doon kayo sa FB ko. At yun lang, stay safe, stay healthy, and, and, ulitin ko, it's not a game, parang pang World War II. Ito ang aking sabihan. Stay positive, but in COVID, stay negative. Kaya, stay tuned for the next video. Bye-bye! So, you see, that's you how to, so you see this video. And, subscribe, like, and share, and subscribe to my channel para masigurado lang tayo. Yun lang kids, or parents, or older, yun lang, masaya Salamat sa araw na to at paalam! Bye-bye!